sola dönmeye hazırlanın. Sola dönün. Düz ilerleyin. sağda kalın ve sonra sağa dönün. Sağa dönün. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. sağa dönün. Sağdan devam edin. Döner kavşakta ilk çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın.